se van yendo aperturando eh, las diferentes empresas en una, dos y varias etapas. Decía que mi comentario va en, haciéndole un llamado a los empresarios, a las empresas que mañana van a, abrir sus puertas. Y qué bueno que es así, que lo hagan atendiendo a las medidas que se han tomado, al protocolo eh, que ya está definido, y eh, que no hay nadie que pueda alegar eh, o ignorancia ni desconocimiento de que estas medidas deben aplicarse al momento de reactivar sus actividades. Recuerden que esta es la única forma, primero de permitir que pasemos a una segunda etapa, una segunda fase, pero también de no permitir que siga el contagio de esta pandemia, que de ser así, no solamente es hasta el 21, sino será de por vida que vamos a tener nosotros, porque no se perfila todavía que haya una cura. Eh, que pueda impedir ya que esta pandemia se pueda detener. De manera que en el día de mañana va a depender de nuestra acción, de nuestras actitudes que hagamos nosotros como ciudadanos, de cumplir con las normas, con las reglas que están establecidas, distanciamiento, el uso de mascarillas, seguir, ¿verdad?, con la higiene eh, del lavatorio de las manos y todo ese tipo de cosas, para evitar que haya... Eh, un, regreso, un brote de este virus. Esa es la única forma. De manera que a partir de mañana, esto es un asunto de autoridad. Las autoridades van a seguir intentando que nosotros cumplamos con esas reglas, con esas normas. Pero si no ponemos de nuestras partes, vamos a vernos de nuevo en una situación difícil que lo más probable es que lleve a las autoridades a tener que ser entonces más estrictos y regresar a estos dos meses y días que llevamos nosotros guardados, resguardados en nuestra casa. Así que desde aquí nosotros les invitamos a que a partir de mañana pues se cumplan con las reglas para evitar una catástrofe mayor que la, hemos, que la que hemos tenido en la República Dominicana. Es así, más de 600 mil empleados vuelven mañana a su puesto laboral. Eh, saber que la primera fase, los bares, las discotecas, los cines y los gimnasios están fuera de, de esta primera fase. Pero lo más importante que nosotros eh, tenemos que hacer es que los dueños de, esos, eh, lo que dirigen, porque es lo que pasa, mañana saldrá como cuando tú le quitas la barra a los caballos en, el Perla el donde el caballo sale de bocado a, eh, libertad inmediatamente sin ningún tipo de razonamiento, porque las turbas nunca razonan, las turbas siguen el que está delante y qué es lo que debe de hacer, que el que tiene el sartén por el mango, el jefe, el encargado de un departamento, el encargado de una tienda, el encargado de una fábrica, el encargado de una clínica, el encargado de cualquier establecimiento que abre en la primera fase, es que tiene que tratar de que la gente se ordene. ¿Por qué? Porque es que va a haber muchas personas, si usted fija, pero en la cuarentena, en esta etapa también de, toca de queda, la rebeldía que, que, mantuvo el pueblo, el pueblo en cuanto a eso, porque eh, llega un, punto tal que ya mm, nadie quiere, cree ni en las noticias, nadie cree, no han llevado a un punto de información en este país de que, y las autoridades de que todo el mundo cree que lo están manipulando y todo el mundo cree que es una gran mentira, todo el mundo no le cree, no cree nada, y eso lo demostró lo hemos demostrado cuando tú ahora, actualmente, tú sales ahora a Macorís, no es miércoles, es martes, tú sales a Macorís ahora mismo y hay tapones. ¿Eh? Dime, tú sales ahora mismo a Macorís, ahora, ahora, a las 8 y algo, tú sales a Macorís y hay tapones. ¿Tú entiendes? O sea, si, si, con unas normas son difíciles de cumplir, ahora cuando, cuando, cuando se abre todo, prácticamente lo que, lo que va a quitar e-, este, este, este miércoles es que tú andes asustado de que te agarren. Pero después, la gente, la gente no ha entendido todavía que si nosotros tenemos el distanciamiento social, tenemos nuestra mascarilla en áreas donde hay conglomeraciones, que, la que toda, esa toda esa cosa de información que nos llegó al principio, ahora mismo se están cayendo una, una, una por una que el, el, el, COVID solamente necesita que tú no te le acerques al otro, ni que tú le, le, le, tosas cerca al otro, ni le hables cerca al otro. Con tu mascarilla tú, tú proteges. Mira, yo creo que si todo, todo, todo y todo el mundo se pusiese, se pusiese la mascarilla por 15 días, nada más la mascarilla, Víctor, y el distanciamiento, yo veo a mí que el COVID no aparece un, un contagio de COVID. Porque el necesita un organismo. Pero eso, serio, es responsabilidad nuestra como ciudadanos. Hay una responsabilidad en ese sentido, porque aquí no es un secreto para nadie, que no todo el mundo tiene para para comprar una mascarilla, pero sí tiene para cubrirse con cualquier objeto. pero que el, Estado le sale más barato regalarle mascarilla. pero es una responsabilidad. Eh, oye lo que estoy diciendo, serio. Vamos a asumir que tú puedas decir, yo no tengo los 50 pesos, los 100 pesos comprar una mascarilla, pero si tú tienes en tu casa algo que te... Y la distancia, Víctor, la distancia. Eso, distancia. eso somos nosotros como ciudadanos que tenemos que hacerlo. Mantener la distancia no cuesta. Exacto. Eso no, eso no tiene Absolutamente. que yo, yo, te hice, yo te hice el cuento que yo fui a un establecimiento bancario de aquí y y yo no miro para atrás porque estoy entretenido haciendo, mandando un mensaje. Y se me acerca uno de los que estaba de seguridad y me dice, doctor, eh, ¿usted doctor? Digo yo, sí. ¿Usted anda con esta persona? Digo yo, ¿con cuál? Y cuando miro a mi lado, es como tres personas pegados de mí y no me doy cuenta. O sea, y yo estoy encima de mi señal, encima de mi, de mi, de mi raya que me pusieron donde, donde yo tenía que estar. ¿no? porque no soy un ciudadano ejemplar, pero trato de cumplir con las normas. Es así que yo estaba haciendo mi fila y yo no tenía que hacer fila. Mira, serio. Eh, entonces es conciencia, es ciudadanía, es entender que, la, que le están diciendo lo, le están diciendo algo, le están poniendo unas normas para que la cosa funcione y terminemos con este estado de vida, que no es bueno. Señores, nos, nos vamos a poner locos nos vamos a, vamos a caer en, miles de, en, miles de, afecciones psiquiátricas, nada más por estar eh, guardado, por estar en este estado de que si me voy a infectar o no, si estoy infectado, cómo lo manejo, o sea, si voy a llevar eso en mi familia, o sea, todas esas cosas que nosotros, que es un estado de, incertidumbre, de ansiedad, de nerviosismo, que nosotros también tenemos que aportar un 50% que eso termine los, la, los, el Estado, las organizaciones normas. Nosotros que nosotros tenemos más del 50% de aportar, más que dar. Mira, ya finalmente, porque tenemos ahí en espera a nuestra amiga Yoseli, eh, Luis Ovalle, quien es la administradora de la rehabilitación aquí en San Francisco del Macorís con importantes